صراع السباي سكاي يا حقيقة خيوط الحياة أتساءل عن الطريق الذي تنوين السير فيه أهو طريق التكوين أم طريق التدمير؟ تم نشر الساتر حان وقت الصيد طمطم أطلقت الصقر قصد عدو في الوسط لأجلك عدو في بي أعيد التلقيم أعيد تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد فلننسفهم نسفا دعوا لي ظلال متحركة تم نشر الذاكرة أعالجك شكرا عدد من الأعداء في الوسط وداعا تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط افتحي الطريق أمامنا يا سكاي وسأكون خلفك مباشرة انتهى المزاح سأقضي عليك رصد عدو في الوسط القدرة الخارقة آخر لاعب باقي تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية لست مجرد معالجة تبديل الجبهات نقطة الفوز المنفذين تبقى عدو واحد فاز المدافعون